Hola, soy Yolanda Encantada. Si quieres aprender o mejorar tu neerlandés, ponte en contacto conmigo. Vamos a hablar y vamos a mejorar tu neerlandés en poco tiempo. Si tú quieres, ponte en contacto conmigo. Gracias.